Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Duduk di rumah, kita sama-sama putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni special lah aku bawa untuk hampa. Hampa kena tak yang viral nasi ayam, nasi goreng kunyit? Yes. Ha, yang tu yang viral gila 1.7 sekarang view di Facebook. So, ha, kali ni aku jemput dia. So, apa boleh dia akan sharing lah macam mana dia buat, sebab apa nama dapur check up, apa pencapaian terbaik. Lepas tu, Pak Saiful ada buat kat ni, Pak Saiful ada buat konten dekat Facebook dan nasihat dia kepada kita semua. Aku sekali lah termasuknya. So, dipersilakan dapur check up. Hai, Assalamualaikum. Uh, saya kenalkan diri dululah. Nama saya Kamarul. Uh, kalau nama page-nya dapur cik ada setengah panggil cik kam ada setengah panggil cik camp oh, Asalnya cik memang cik cam Tapi kalau cik cam tak apalah Boleh bagi cik oh, cam lagi. Cik cam lah Cik ah. cam, cik cam sorry Dia okey je mana-mana ah. Janji KAM ah, okay. <laughs> Dan apa cik cam ni dia Dia bermula time during MCO lah uh, Sebab dia kalau planningnya dah lama dah nak buat video masak-masak uh, Cuma time MCO tu dia jadi macam uh, push factor Hmm. Ha, kalau sebelum ni lengah-lengah malahan nantilah, ha, ha. nantilah, nantilah, nantilah. Okay nanti-nanti apa sudah tak buat uh, <laughs> tapi time MCO itu dia macam ada satu push factor dia kata uh, beritahu kat diri lah kalau duduk rumah ni tak ada apa-apa ugi masa je kan nak kerja ada rumah lepas tu uh, nak keluar tak boleh hmm. so masak kena masak ha, so bincang dengan wife why not kita buat satu video masak kita boleh makan kita rakam kita post dalam page ataupun Facebook uh, YouTube so at least benda tu dia membantu orang dan buat sharing lah So start dari situ tak sangka pula uh, video pertama tak eh, di bahasa biasa ya. Uh, video kedua biasa biasa video ketiga yang tu tak sangka ni ya Tiba-tiba dia meletup. Oh. <laughs> Dalam masa dua hari uh, page like tu 100% naik. Oh, dia 100%. Oh, daripada 8500 dia jadi berapa yang belah-belah juga. Belah-belah. <laughs> dia memang benda tak sangka, memang tak sangka. So mungkin rezeki time MCO kot. Uh, uh. tu itulah bermulanya dapur Cik Kam tu. So bila dah dapat macam tu, dia jadi macam makin lama makin seronok, makin lama makin seronok kan. So dia jadi macam habit dah. Nak hmm. masak air rakam, nak masak air rakam ha, lah. Tu lah. Oh, terbaik, terbaik. Kenapa Facebook? Ah, ah okay. Kenapa Asal Facebook? YouTube? Dia asalnya memang buat YouTube dulu. Oh. sebab orang yang oh. kat buat, buat lah YouTube. Tengok subuh pun tengok yang kan. memang orang kata income besar-besar. Uh, memang tak, tak target income pun awal-awal kan. So, bila buat YouTube, uh, eh, persaingan dia besar hmm dekat mhm. YouTube memang bersepah orang buat ni lah so cuma bila buat dalam, dalam YouTube juga bila saya buat saya tak ada feel feel tak ada tak, datang okay. Ah, sebab dia tak boleh nak buat engagement dengan audience okay, betul. Uh, so ada terfikir ah, page lama dah ada so why not kita tukar nama je kita buat masak-masak pula mhm. so bila buat page masak-masak tu uh, dia feeling tu datang tak sebab bila kita post ada orang komen dan kita boleh balas orang boleh share So dia engagement dengan audience tu lagi rapat compare oh, dengan YouTube. Okay. YouTube uh, just comment biasa je dan dia macam macam nak cakap eh? One way. Ah uh, one way dia, one macam just upload video habis lah situ lah. Ha. Ah, okay. So bila Facebook ni kita rasa happy sebab kita boleh baca komen orang memang ada lah dan ah. YouTube pun ada komen orang. Dia tak boleh nampak share. Uh, tak ada share. Lepas tu dekat Facebook rasanya yang komen tu legeri ke lu? Okay. Uh, ah, kita betul. rasa lagi lagi human lah. Ah, okay, faham, faham, faham. Betul, betul. So, sebab tu that's why lah uh, buat dekat uh, Facebook. Dan bila saya buat dekat YouTube tak menjadi. Mm-hmm. Ah, bukan tak menjadi, dia slow progress dia lah. Mm-hmm. Bila upload video yang sama dekat Facebook, bom, betul. Ha, uh-huh. Dia tak tahu lah, mungkin Facebook punya algorithm kot ah, ah. algorithm ah. Dia, time, mungkin time tu orang cari benda-benda ah. tu dan ada pula fenomena so tu, join sekali kan dan memang time tu alhamdulillah rezeki saya saya bermula pada uh, waktu uh, masa yang betul uh, kata keadaan yang betul lah mm-hmm. sebab time tu semua orang dia banyak masa ah. biasa orang Malaysia ni Facebook dia nombor satu lah ah, so dia akan habis masa spend dekat Facebook so that's why lah video tu dia meletup Ah. Okay. So ada tak nasihat untuk content creator yang dekat ah, Facebook ni? Ni lah nasihat saya. Ah, okay. Ni terbaik ni. Bagi kena ni. <laughs> Nasihat Sebab ni. Sebab yang saya perasan ramai orang uh, duk fokus YouTube. Buatlah YouTube. Buatlah YouTube. Buatlah YouTube. Semua orang video creator pesan buatlah YouTube. Uh, why not cuba Facebook? Uh, sebab Facebook pun kalau siapa nak tahulah uh, bukan kita buat video kat Facebook ni bukan sahaja juga ada juga uh, masuk ni ada income juga lah bukan YouTube saja so mana-mana yang nak cuba video creator uh, janganlah fokus pada YouTube saja buat YouTube boleh boleh tak ada masalah tapi jangan uh, streetkan satu platform uh, so cuba apa cuba cuba nasib buat dekat Facebook juga sebab Facebook ni apa yang nama saya lah dia punya audience lain macam sikit dia punya sharing lain macam sikit dia punya orang yang yang tengok video kita boleh macam sikit mm-hmm. dan satu lagi dekat Facebook uh, dia punya uh, kita boleh create brand kita ah uh, boleh create oh. brand sebab dalam YouTube susah sikit nak create brand sebab brand ni kena ingat dia tiga tiga faktor eh dengar uh, lihat dan rasa okay. sebab dalam uh, Facebook ni dia tiga faktor tu lagi kuat sebenarnya ah, Oh. Uh, orang selalu nampak kita, kita boleh share, orang selalu nampak, orang buka uh, wall dia selalu nampak kita dia selalu dengar dia bilang share dia dia orang kata dia macam selalu dengar lah ha. nama-nama kita ha. kan ah. so dia nak create brand tu lagi lagi strong lah okay, okay. Ha. Ah, so nasihat saya kalau siapa yang nak buat pemula lah pemula nak buat video jangan fokus satu platform je jangan hmm. fokus pada YouTube sahaja mata-mata hmm. sebab ada lagi platform lain ha, pergilah ke blog ke ke blog pun boleh boleh buat income juga. Uh, so pergilah kepada IG, IG boleh buat product review. Uh, so so fokus semua semua platform. Jangan fokus satu ya. Nanti sebab nasihat saya macam ni lah. Kalau kita fokus satu platform je, bila result dia lambat, kita akan down. Mm-hmm. So lama kelamaan kita akan slow. And so kalau kita banyak platform, dia proses tu mana tahu ada satu menutup dia boleh pegang kita lagi lah. Uh, semangat kita lagi tinggi lagi. So, so sekarang video yang meletup video nah? Okay, yang saya upload time MCO tu video ayam goreng kunyit uh, dah 1.7 million watch sikit je kalau compare dengan competitor lain lah ah. memang sikit lah tapi Alhamdulillah lah so video yang kedua saya buat nas uh, eh, ayam goreng ala KFC ah, okay. Ah, yang tu pun saya upload tak sampai sebulan dah nak tu K punya view lah <laughs> Alhamdulillah juga so video ketiga ada nasi kerabu Cik Abel ah, yang tu pun dah ada lebih rasa 200 ribu juga lah Ha. So berapa lah eh, total kalau daripada Facebook punya income tu? Oh, income ni, income sensitif lah, sikit lah. Dia, dia bagi uh, anggarannya. Okay. Kalau ikut income, ramai ah, cakap dekat uh, Facebook ni dia punya income tak sebesar YouTube. YouTube. Uh, pay dia tu kecil sikit tapi at least something better than nothing kan. So roughly kalau saya maintain macam ni bolehlah dapat uh, roughly lah bawah boleh macam tu lah per month USD aku yang uh, <laughs> siapa nak bagi ha. Okay, ada apa-apa lagi? Dan siapa-siapa yang rasa nak uh, buat video tu Cuba buat Mulakan dengan satu video dulu ha, Jangan tangguh-tangguh uh, Cari idea Mulakan satu video Tak kisah video tu cantik ke tak cantik Upload je At least tu jadi kita punya license lah hmm. Bila dah ada satu video Baru ada video kedua ha, and Baru ada video ketiga Kalau tak ada satu video Maksudnya tak start langsung lah Jangan banyak fikir Buat je sebab kita contoh dekat Indonesia lah ah. Indonesia memang kalau benda ni uh, video creator ni memang TikTok Allah. lah gila lah. Banyak gila dia memang TikTok sebab uh, Indonesia bagus bab-bab benda ni dia lagi laju dari kita hmm. So Malaysia saya harap ramai lagi video dekat kereta lain lah yang boleh buat video masak-masak ke hmm. DIY ke hmm. video macam sifu kita <laughs> ah, kan. So buat je. Uh, tak ada masalah sebab benda ni tak rugi pun. And kita bagi manfaat kepada orang InsyaAllah orang doa kita Sebab Amin. video tu Dia akan ada sentiasa dekat uh, Dekat internet ya Selagi YouTube tak tutup Facebook tak tutup Selagi itu pahala kita berpanjangan uh, So kalau kita dah meninggal nanti pun At least adalah something yang kita bagi manfaat Dan benda tu berpanjangan pahala kita hmm, kan? Hmm, hmm. Ingat tu lah So income tu datang berdua lah uh, kan? Ah, Alright Nah ha, tu ya Okay then Okay Hampa dengar tak So aku nak recap sikit ha? First Ingat Buat dulu Ada video buat dulu Fikir ah, jadi tadi buat dulu Kata kamera tak power ke Ni rekod pakai iPhone je kot ha, Rekod tu Editing pakai Filmora ha, Lagi apa mas Apa hampa punya alasan So buat rekod edit je Kedua Ingat jangan buka satu platform Ada banyak sekarang Banyak-banyak gila So try lu mana tahu Yang mana tu kita fokus Yang ketiga Ingat apa-apa pun buat benda yang bagi manfaat ke orang supaya sama-sama dapat. Mungkin hang tak dapat manfaat dekat dia. Mungkin hang tak dapat manfaat dari segi duit ke something tapi hang akan dapat manfaat dari segi family baik ke, family mentor yang baik ke, anak soleh ke. Macam-macam banyak benda. So jangan fikir manfaat tu hanya duit. Okay, itu saja daripada aku. Kalau siapa rasa, yeah, jangan lupa like, <laughs> komen dan subscribe Dapur Cik Cam. Dapur Cik Cam, uh, yes. Dan aku juga. <laughs> okay, itu saja daripada aku. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.